大家好，有一个点必须加以被了解，那绝对的可以用两种方式的其中之一来描述，负向的或正向的。那个相对的必须以两种方式来描述，它是一种二分性。当我们试图表达那个绝对的，我们可以使用正向的词令或负向的词令。 因为人类的语言有两种类型：负向的和正向的。当我们要描述那个绝对的、那个不能被描述的，我们必须以象征性的方式来使用某些词令。所以，它依头脑而定。比方说，佛陀喜欢使用负向的词令，他会说“无声”，他不会说声音的本质。 声音的本质是正向的词令，佛陀会说无声，但是弹吹使用正向的词令，弹吹的整个思考方式是正向的，那就是为什么在这里使用“声音的本质”这个字，佛陀以负向的词令来描述那个绝对的善雅空无。 优婆尼沙经将同样的那个绝对的描述成梵天绝对性，佛陀使用空无，而优婆尼沙经会使用绝对性，但他们两者的意思是一样。当文字的丧失了意义，我们可以使用负向的，也可以使用正向的，因为所有的文字不是负向的，就是正向的。 我们必须选择其中一个。对于一个解脱的灵魂，我们可以说它变成了整体，这是一项正向的说法；或者也可以说它不复存在了，它变成了空无，这是负向的说法。比方说，如果一个小水滴碰到了海洋，我们可以说那滴水变成了空无，那滴水。 已经丧失了它的个体性，那滴水已经不复存在。这是佛教的说法，它是很好的。就他所能及的，它是对的，因为语言文字本来就没有办法很深入，所以就他所能及的，它是很好。那滴水已经不复存在，那就是涅槃的意思，或者。 我们也可以使用优婆尼沙金的说法，优婆尼沙星会说那滴水已经变成了海洋，他们也是对的，因为当那个界限被打破，那滴水就变成了海洋。所以这些就只是态度，佛陀喜欢负向的辞令，因为当我们说出任何正向的，它就变成受限了。 它看起来好像是受限的。当我们说那滴水已经变成了海洋，佛陀会说海洋也是有限。那滴水仍然保持是一滴水，它变得大一些，就这样而已。不论变得多大都没有差别。它变得大一些，但是它仍然是有限的，没有变成无限的。 那个有限的仍然保持是有限的，所以有什么差别？一小滴和一大滴，对佛陀来讲，那是海洋和一滴水之间的差别。就数学上来讲，的确如此。所以佛陀说，我们必须变成空无，我们必须变成上雅，所有的界限和属性都变成空无。 我们能够想到的每一样东西都没有了，就只是空。但是优婆尼沙金的思想家会说，即使你是空的，你还是存在；即使你变成了空，你还是在那里，因为有空存在。空无也是一个一种存在的方式。所以他们说，为什么要强调那个点？为什么要不必要的使用负向的词令？ 成为正向的词令是比较好的，那完全是我们的选择。谭吹几乎一直都使用正向的词令，谭吹的哲学是正向的。他说：“不要允许不，不要允许否定。”谭吹行者是最大的说‘是’的人，他们对每一件事都说是，所以他们使用正向的词令。